Achamos uma gata bandida De novo roubando os negócios Roubou três camas Essa aqui roubou das casas E dois vereadores Roubou dois sofás E várias cadeiras Gata é bandida, gata 笨巨大，大笨巨大。 roubou das casas. Um, dois, vereador. Roubou é dois sofás e palhaço. Cadeira, é que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida, que é bandida. roubando os negócios. Roubou três camas dessa aqui, roubou das casas e dois vereadores. Roubou dois sofás. acredita, acredita. Que bandita, que bandita, que bandita.